Só tem uma chance, mano. Se errar a cabeça, já era. Esquece. Tô já tô no jogo. Ah, eu lá. Ah. Você é sempre a menininha? Isso requer mais energia do que minha bateria contém. Eu queria trocar de arma. Eita, caralho. Puta merda, velho. Peguei a bomba. Não pega não, pega não. Não pega o quê? Não. Já pegou escopeta? Isso deve ajudar. puta Isso deve ajudar. Ah, William, a gente tem uns bagulho também, ó. Quer ver, ó? Ó, aperta a setinha pro lado que não é o analógico. Aí, ó, tá vendo? Você solta a energia, ó. Eu solto esse bagulho, Isso deve ó. ajudar. Ah. Aí você passa em cima e Mas pega, entendeu? Ah, sei lá, cada uma tem uma função. Você comprou o que aí, velho? Sei lá. Pera aí. Ah. O que, que você comprou? Tem não. William, a gente tem que abrir espaço, William. Eita caralho. Vem, William, corre, William, pro espaço, William. Como Abre que é espaço. Fudeu, tô sem bala. Isso deve ajudar. Para se defender dessa ciência sombria. Tô sem bala, William. Ah, nada, tem nada. Ai, meu Deus, nada, nada, nada. Só tô com uma pazinha só. Onde fica a arma aqui, velho? Essa arma é uma bosta, cara. Aqui, ó. É ruim. O que, que é aqui? O que, que é aí? Ajuda aqui, ajuda aqui. Sei lá. Então. Ai, o que corre, William? O que isso faz? Uma ferramenta oh, adequada. quer mais energia Puta, do que minha bateria. Você não tem dinheiro, contém. mano. Você tem dinheiro, William, pra abrir ali? Como que abre? Vai lá na porta e aperta o quadrado. Não. Porra, sem energia. Talvez tenha algum gerador por aí. caralho. Caralho. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Como Ai, Jesus. Tô morrendo. Ai. Meu Deus. Ai, caralho! Eu vou cair. Como não cair? Cair, eu falo, eu vou, vou deitar, pô. O personagem tá sem vida. Dá, dá patada nele. É, mas olha o tanto que é, porra. Vem, William, vem, William. Segue os caras. Ah, moleque, peguei a Type 100. Uma ferramenta adequada. Para se defender dessa ciência sombria. já tô bacana. Ai meu Deus, eu travei! Ixi, já era. Meu travou. Ô parceiro. Fernando. Oi. Alguém tem que me salvar. Aonde? Eu tô num buraco aqui, velho. Vocês também? Como assim? Ô louco, como que você caiu aí? Sei lá. Nossa, William. E agora? Vai eu não tenho bala, o que, que eu faço? Sei lá, também não... não... Ai, atrás! Meu Deus, que susto! Tá travando, cara. Ai, meu, meu Deus. Deus. você. Acabou Foi minha um bala. buraco aqui. Ai, caralho. puta buceta. Cuida daqui, velho. Fui Meu Deus. Oh, merda. Mano, eu tô sangrando muito. Caí. soldado! Dou cobertura na próxima. Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr. Tô sangrando muito, velho. Eu faço aqui sim. Você caiu? Nossa, eu é comi um pão ali que eu tô. É louco, vomitando, velho. Caralho! Se liga! Ixi, e agora? Tá assistindo? Tô sozinho. Uma ferramenta adequada. Eu tô com um cara aqui agora. Eu revivi. Cadê você? Porra, cadê você, mano? Você saiu, William. Não, mano, eu tô, eu entrei de volta. Agora eu tô procurando vocês. Você tá Isso deve ajudar. Porra! Tem que ver o chão. Nossa, tem um cara com bomba. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Meu Deus, eu tô muito... Não tem questão. tô junto com um cara aqui, mano. Só é que Eu tinha que achar vocês. Ah, desativei vocês. Ah, era você. <coughs> Ué, era é como... você aqui? É. Onda 10, mano. Salva aqui alguns. A maioria é que eu tô sangrando muito. Isso deve ajudar. Olha lá, tem um... É... Contra a segunda, como é que é? Isso foi um morteiro? Não. Cadê o William? Não, eu conheço o som. isso era diferente. Mas caralho. Ah, meu Deus. meu Deus! O cara explode, velho. William, tá vindo uns bichão nervoso agora, mano. Ah, eu vi. Tô assistindo você. Assim. Só tá você e o cara, né? Deus! Ai, caralho, me travaram. Ai, mano, que isso? Putz, que... Nossa, caraca. Caramba, esse papel tá, tá ardendo. <laughs> Esquece de picar, mano. A lista tá queimando.